What's up guys? So, na-download na natin yung GTA. Ito yung first mission. Gagawin ko na para makapag-roleplay na tayo agad-agad. So, wala pa akong idea dito. Ano na lang natin kung kakayanin natin. Ang first mission. Story mode muna daw syempre. So, ito na guys. Isa akong hold upper pala dito. Pakasama daw. Mm. Sorry na. Baba yung isa. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Pumasok kayo doon. Pumasok kayo doon. Nanggigigil ako ngayon. Pasok. Pasok! Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Ah, ka naman pala. Ano tayo? Arrow up. Then, enter daw. Tapos enter. So, yun na pa rin bomba, guys. Boom! Marami na tayong pera. So, kailangan daw natin pumunta ron. Sa hindanan. Dito, dito, dito. So, kailangan natin bilisan ba mauli tayo ng mga polis. Uy, ayun. So, ang dami pera guys. Pambili na tayo ng monitor. $1,500. 107, 100, uy, ang dami pala, 1,000, 78,000 pala. Sabi dyan, tara na. Wala, nahuli tayo. Hindi remember mo na. L out. Uy, what? Ayun, so ako na yan. Mmm, headshot. Tao mo aking tropa. Tara na daw, men. You to take cover. Yeah. Hmm. What are you doing? Find some cover. Ay, na pala eh. No, no, no, no, no. Whoa! I did it to my ass. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Drop it, prick! Get out of the way or suffer the consequence! Press forward! Here's the end to enemies. Best player number one. Walang cover-cover, mga inayupak. <laughs> Trial pa lang naman to eh. Hindi naman siguro mamatay. Ah! Ah! Get down! Ah! Get down! Sorry my friend, hindi naman sadya. Kasi lumayas na kayo. Ikuran natin. Sana lang. Ay, ay, ay, ay! Ako lang yata yung GTA na di kumakover eh. <laughs> Aray ko, ansa kayo? Man, wala na akong buhay. At pala yung mga atoms ko pinapahuna ko eh, para di ako namamatay eh, no? Ang gago, nadapa ako. Wala na akong buhay. Wala na pa lang pag wala ng buhay. Ganun ba yun? Paano mag-heal letter H? Ano, nagre-regen pala ako. Ah, nagre-regen pala hero dito. Gagi, di ko alam. Pero yung sana pumatay ng tao eh. Kailangan lang pabili ng monitor. Kailangan ko pa na pabili ng monitor. Sumuko na po kayo para kabar nyo na po pataasin nyo na po kami. May bago na naman. Kapag ko pala yan. Gago ba tayo? May mga polis na naman. Walang iya. Takbo dali! Pabili na ito ng monitor. Mamawala pa. Bilisan nyo. Bilis. Bilis. F daw. So ako driver? Ay, ah, hindi ako driver. <laughs> yeah boy, pambali monitor. Badass na mga kasama ko ah. Hulog-hulog <laughs> Woo! Fuck you! <laughs> w to accelerate. Ay, grabe. Ang, grabe, ang hirap mag-drive, mami! Okay, okay, copy. Letter S daw pag uh, stop. Hindi pa nila alam na ito yung gamit namin sa sakyan. Oh my god! I don't mean it. Sorry, sorry boys. Sorry boys. Oh my god! I'm so sorry. Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! No, it's not over. Oh my God! Nadahali kami! Ang ingot ko kasi mag-drive ng paslupa. Right? Yes, okay lang kami. Nagkasama yata talaga yun. stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Sige, huwag ka na magalit. Tayo punta. Bibili na ba tayo ng monitor? Uy, nakong ganda ng baril ito. Nakatime ko oh. ito. Uy! Uy, inubo sila, men. Ako na lang yata. Hindi, iwan kaibigan. Abot mo na yung pera. My God, paano na yung pambili natin ng monitor? Ano nangyari? Ako. Hold the mo! Kidnap! Kidnap! Sabi na i-kidnapin eh. Talino mo talaga. My God, hinahabol pa rin nila ako. Oh.